देखिए ये हमारे गांव के चाचा जी हैं ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं चाचा हाँ, कैमरा बंद करो पहले क्या बोले कैमरा बंद कर नहीं नहीं कैमरा तो बंद नहीं होगा चाचा अच्छा एक बात बताओ बोलिए तुम रस्ते पर हमको काहे टोकते रहता है एक सवाल पूछना था हाँ, कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे हमको लेट हो रहा है हम निकलते हैं अरे चाचा एक सवाल का जवाब तो देते जाइए